Cadê de baixo? Eu tô no sol. What the fuck, mano? Olha... Meu Deus. Olha... <laughs> Olha o carinha como é que tá caindo, velho. Não, pera aí. I could use some guns, man. Do you have any guns? Do you have any guns? What? I don't know what happened here. <laughs> I don't know. <laughs> oh my god.